alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za mu yi magana ne akan abin da ya shafi wannan tarurruka da ake ta shiryawa na Facebook Connect. Kamar yadda na ga ana ƙoƙarin za a shirya shi a jihar Katsina da jihar Kaduna da kuma yadda ya karɓu yake so ya yi armashi a jihar Bauchi da ma yadda aka gudanar da shi a jihar Kano. Alal hakika wannan al'amari ne wanda yake za mu iya cewa abu ne mai kyau kasancewar abu ne wanda yake ƙara sada zumunci a tsakanin al'umma mata da maza manya da ƙanana. Dalilin da yasa kenan na ce to ya kamata in shigo in isar da wannan saƙo musamman ga jagorori da kuma mambobi da suke ƙoƙarin shirya shi wannan taro na facebook connect a jihohin najeriya da ma waɗanda suke ƙoƙarin shirya shi a yankin arewacin najeriya baki ɗaya idan muka kalle da taron ya kasance a jihar kano a jiya kenan taro ne alhamdulillah za mu iya cewa ya yi armashi ya karɓu duba da yadda manyan mutane da lauyoyi da masu faɗa a ji da kuma masu ƙarfin faɗa a ji a yanar gizo-gizo wato a kafar sada zumunta ta facebook suka halarci wannan taro ciki har da lauyoyi da ma waɗanda suka kai matsayin san wato ƙwararren lauya na ƙasa kenan sai ni ga akwai buƙatar mu amfani da wannan dama mu jawo hankalin shugabannin waɗannan tarurruka na jihohi da ma arewacin najeriya baki ɗaya akan abin da ya shafi matsalolin yankinmu na arewa idan har facebook zai iya tara mu mu yi tunanin bari mu haɗu da junan mu a jihohin katsina ko jihohin kano ko jihohin jigawa ko bauchi ko kaduna ko borno ko yobe ko adamawa waɗannan jihohi dukkan su jihohi ne a arewacin najeriya to idan har facebook zai iya haɗa mu to me zai hana shugabanni da kuma jagororin wannan tafiya su amfani da wannan dama wajen ganin an ci gaba da haɗa kan al'ummar arewa don ƙwato yankin arewa 'yancinsa da haƙoƙinsa kasancewar idan kuka lura da kyau yankin arewa tuntuni an bar mu a baya abokanan zamanmu na kudancin najeriya kansu a haɗe yake yanzu nan za a taɓa reno amokri ko yanzu nan za a taɓa deji adeyanju ko yanzu nan za a taɓa wani ɗan talaka wanda yake kudancin najeriya za ka ga sun fito kansu a haɗe Bakin su ɗaya kuma sun fito yaki tare tun daga kafafen yaɗa labaransu zuwa masu ƙarfin faɗa aji a kafafen sada zumunta zuwa shugabanni zuwa lauyoyinsu zuwa 'yan siyasansu za ka ga sun haɗa kai wajen ganin an ƙwato wa wannan talakan nasu 'yanci amma munan arewa ba mu da wannan haɗin kan kwata-kwata kawai muna zaune ne kara zube muna zaune ne babu tsari babu kishin juna babu damuwa da abin da ya shafi 'yan uwanmu shi yasa na ce to bari in zo in yi kira ga shugabannin waɗannan tarurruka na jihohi da ma na arewa baki ɗaya don Allah don girman Allah ku yi ƙoƙari ku ci gaba da haɗa kan al'ummar mu sannan ku sa wannan manufar a cikin ajandar ku ce manufar manufa ce ta idan abu ya shafi ɗan arewa ko babba ko ƙarami ko mai kuɗi ko talaka ko wanda ba shi da gata mu zo mu rika magana da murya ɗaya mu zo mu rika kiraye-kiraye da murya ɗaya akan a kwato wa ɗan arewa ƴancinsa ko haƙƙinsa idan ana neman a zalunce shi idan kuka lura da kyau ƴan kudancin Najeriya ko mutum bai da gaskiya in dai dan kudu ne ko bai da gaskiya ko mai laifi ne shi zaka ga sun haɗa kai kuma sun rika maganganu suna kiraye-kiraye a sake shi a sake shi ai kaza ai kaza kuma haɗin kan nasu yana da matuƙar tasiri domin idan suka tashi suna wannan maganganu ana sauraron su sai kaga an saki wannan talakan da aka kama a kudancin Najeriya amma mu arewa fa bari ba ku misali ina wani matashin dan siyasa dan kwankwasiya dajiyata don girman Allah da ni mai maganar da ku da kuke kallo na don girman Allah waye san inda dajiyata yake sannan waye ya damu akan a zo a yi ta kiraye-kiraye a sake shi a fito da shi duk ba ma yi sannan mu zo mu kalli akwai wani matashi dan jihar Kano ne ana ce masa Yunusa yaro. don Allah ina Yunusa Yaro don girman Allah wa yake magana akan Yunusa Yaro to ire irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa a cikin al'ummar arewa wanda inda muna da haɗin kai inda muna da haɗin kai wallahi duk irin waɗannan matsalolin ba za su daga faruwa ba da tunan an sako dadiyata da tuni Yunus Yaro yayi fure amma saboda ba mu da haɗin kai kawai muna zaune ne haka nan babu tsari ba ko tsari ne ba mu da shi ba ba ma kishin ƴan uwanmu don haka nake kira don Allah don girman Allah shugabannin da suka tsara waɗannan tarurruka na facebook connect don allah don girman allah ku sako wannan ajandar a cikin tsarinku mu haɗa kai da lauyoyi da 'yan siyasa da masu ƙarfin faɗa a ji a social media da 'yan gwagwarmaya mu zo mu haɗa kai duk idan abu ya shafi wani ɗan arewa wallahi ko shi ne yake da laifi mu fito mu riƙa maganganu mu rika kiraye kiraye a sake shi a sake shi idan ya so bayan an sako shi sai mu zo sai mu zauna da shi a ɗaki mu gaya masa cewa kai ba daidai ba ka kiyaye haka yan gudu suke yi ba sa kallon wani a'a nasu yayi laifi shi ya jawo kansa ku rabu da shi ba sa irin wannan suna zonawa ne su haɗa kai idan nasu yayi laifi yayi ba daidai ba su rika kiraye-kiraye suna maganganu sai an sako shi idan suka gama wannan don haka sai kuma su dawo gida su zauna da shi su shiga ɗaki su rufe su nuna masa wannan abin da ka yi kuskure ne ka kiyaye amma ba su bari an wulakanta shi ba ba su bari an tozarta shi ba don haka nake kira da Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyo ya taya mu yada shi domin wannan sakon ya je zuwa ga shugabannin waɗannan tarurruka da ake shiryawa na Facebook Connect ko na Arewa Facebook Connect domin su sanyo wannan abin a cikin ƙudurorinsu. Akwai royi a cikin wannan ƙungiya, akwai 'yan siyasa, akwai jami'an tsaro, akwai masu kuɗi, akwai sarakuna, duk akwai su a cikin wannan taro. to don haka muke roƙo ku sako wannan manufar a cikin tsarin wannan tarurrukan naku wannan shi ne taimaki yankin mana arewa hatta idan ayyuka ne ba a yi mana arewa ba za mu zo mu rika magana a kafafen sada zumunta na zamani da gidajen rediyo da talabijin domin shugabanni su ji wannan koken namu ba mu rika zama kara zube babu tsari ba na ba ku misali akan dadiyata na ba ku misali akan yunusa yelo da ma waɗansu 'yan arewan da a yanzu haka suke cikin matsaloli ba su da gata ba kuma wanda zai fito ya magana a madadinsu don haka muna roƙon al'umma duk wanda ya kalli wannan faifan bidiyo ya taya mu yaɗa shi ko ya taya mu janyo hankalin shugabannin waɗannan tarurruka domin su sanya shi a cikin manufofinsu ya zama na cewa idan abu ya shafi talakan arewa ko ya shafi wani ɗan arewa za mu fito mu ca kamar yadda 'yan kudu suke yi kada abu ya faru da ɗan arewa talaka ko wani mu koma gefe mana cewa shi ya jawa kansa mu babu ruwanmu wa ya kai shi wa ya tura shi ai baya jin magana wannan ba daidai bane ba kuma zai taimake yankin arewa ba bismillahir rahmanir rahim uh, bismillahir rahmanir rahim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin ashrafi khalqillahi ajma'in وعلى آله وأصحابه صلاة تعرفنا بها إياه gode wa Allah da ya gwada mana wannan rana mai girma a wannan <laughs> zawiya tamu azzawiya al'amira bi zikirillah don Allah da yawan karatun alkur'ani da karanta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zawiyar maulanmu a sheikh ado musa ta fawa balewa qaddasallahu sirrahul karim wa radiyallahu anhu alhamdulillah ga godiya ta musamman zuwa gurin shi babban jagora a wannan zawiya dukkan 'yan uwansa gaba ɗaya sannan kuma godiya ta musamman zuwa ga ɗan uwana saidi muhammad nasir wanda a alkhairinsa ne ya tara mu a nan na gabatar da rufe wannan tafsiri na littafin allah tabaraka wa ta'ala wanda muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala <laughs> ya maimaita mana ya ta maimaita mana ya yi ta maimaita mana albarkan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sannan mun samu halarta na ɗaya daga cikin yan uwa masoyin manza Allah sallallahu alaihi wasallam shehu malam ali mai littafi Allah ya saka masa da alkhairi wanda kun ji yawanci in ba ya zo irin wannan guri ya faɗi irin wannan tarihi ba alaƙansa da zawaya da irin wannan zawiyoyi sai dai a ɗauka alaka ce ta soyayya to amma kuma ashe ɗan zawiyan ne ma tsindin gaba ɗaya to wannan yana ɗaya daga cikin alkhairai da samara da shehunanmu suka samar a cikin al'umma domin a yi ta yada ilimi da kuma wato a yi ta yada wannan haske na <laughs> annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda kun ji shi kansa shi ali ga abin da yake faɗa hatta yana da zawiya tashi ta karan kansa yanzu to za ku samu duk irin waɗannan haske ne waɗanda suke tafarru'i daga su waɗannan wato ummahatuz zawaya waɗannan manya-manyan zawuyoyi haske ne da suke tafarru'i daga cikinsu to mun gode wa Allah alhamdulillah a yan uwa a tsokaci da nake so zan yi <coughs> a yakuri ina mura sosai bayan wato godiya da nake so zan yi sho Muhammad Nasir Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya zamanto daga cikin nukadu <coughs> da maulana shu'adu musa ta fa balewa radiyallahu ya ishi wato duniya abun mamaki sho muhammad nasir shine ɗana talatin da a wannan zawiya ɗana talatin da fa in an ce na talatin da ɗin nan ka irga ɗaya biyu goma su uku da ɗoriya kaga ai da yawa to amma fa wannan wani haske ne wanda allah tabaraka ta'ala ya ciro daga cikin hasake guda talatin ɗin nan gashi yanda hasken ya cika duniya to allah ya saka wa da alkhairi na samu shi Muhammad Nasir yana magana akan wata nukuda wanda <coughs> na so a ce na yi magana a kanta to amma shagulgula da dama waɗansu abubuwa sai suka mantar da ni sai na zo na same shi a cikin tafsirin Don ni da ban ɗauka ma tafsiri yake ba sai sa arama mai jan baki ka yi haƙuri sai na tashi ka na ɗauka kawai kana gabatarwa ne na ɗauka har ya shiga ashe tafsiri ake yi to nukudar da na same shi yana magana a kai wanda take hassasi shekaran jiya a jiya astaghfirullah na ji wani dajjali wanda yake danganta kansa da shu tijjani da almajiran shu tijjani yake cewa shi dan ɗariƙa ne Balma ya zama na ƙazantar tashi ma bata bar shi ba wai yake jera kansa a cikin sharifai jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah shi Muhammad Nasir yayi magana akan abu guda biyu akan masu cewa su yan ɗariƙa ne amma kuma suna taka duk wata dokoki da al dokokin da Allah ya ajiye da dokokin da manzan Allah ya ajiye suna taka su kai tsaye to waɗannan su sani na farko ba su zama cikakkun musulmai ba maballantana su tsallako har su zo makamul imani ko su tsallako su zo makamul ihsani gidan dariƙa an basu a can baya ko mukamin farko ba su hau ba tukunna to shi wannan mutumin da na yake magana a kansa ba wani mutum bane wai sunan shi Adamu Mina adamu mina sai na ji shi yana magana a kan wannan kadiyar da ta shafi wato masu zagin manzan Allah wanda Dr. Jaki yi da sauransu wanda yan izala suka haɗu suka goya musu baya akan zagin da suka yi wa manzan Allah bal waɗanda suka yi zagin ma su 'yan wahabiyan suka shiga suka fita sai da suka ga sun ka sun ɗauke wasu daga ciki wanda ake burin a hukunta su suka yi su mogulin ɗinsu suka gudu da su saudiya to kawai jiya sai na ji yana magana mu yan dariƙa wai shi wai yana faɗa wasu yan dariƙa ba mu san me muke yi ba wahabiya su sun fi mu sanin me suke yi sun haɗa kansu sun tara ɗan uwansu sun yi kaza mu kuma mun je mun ɗauki abdul jabbar mun je mun mika shi mun mika namu sai na gane wannan wato kwata-kwata ma bai ma san yadda aka sa gaba ba kai yanzu kai da ake bukatar ka musulunta bakin arne ne kai tukunna kana kokarin kana cewa wai wai wai wai wai kai kai dan dariƙa ne wallahi ba musulmi bane wallahi tallahi adamu mina ba musulmi bane bakin arne ne wannan ku ji da kyau dalili shine dalili shine wannan abu ne wanda malamai suka yi ijma'i akan sa duk mutumin da zai fito ya kafirta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ballantana a cikin sahabbai wa yake kafirtawa sayyidina Umar da sayyidina Abubakar sayyidina usmanu ummul mu'minina as-sayyida aisha radiyallahu anha sai na tuna hafsa waɗannan su yake dira a kansu to kai ana maganan cewa kai bakin arne ne yaushe ma tukunna har kake ganin cewa ka ma musulunta da zaka zo ka ce wai kana kokarin wai kai zaka gaya wa yan dariƙa ga abin da ga abin da kuma mutumin da in ka gan shi ka san wannan mutumin gaba ɗaya rayuwarsa kakanninsa a burkutu suka ƙare ka kalli kakanninsa da kyau ka san wallahi kakanninsa a burkutu suka kare amma dan rashin imani yake danganta kansa yake cewa wai shi jinin manzan Allah ne jinin manzan Allah kai ka san waye annabi Muhammadu ka san wani tsarki Allah ya tattare a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mutumin da yake kafirta sayyidina Abubakar kararafa ya kafirta sayyidina Umaru to kai ana maganan masu zagi masu zagin manzan Allah za ka sa baki domin me sahabban nan da kuke gani yan uwa wato sahabban nan da kuke gani shek ne da alan barka da zuwa alan barka da zuwa alan wato sahabban manzan Allah nan da kuke gani su makiya manzan Allah sukan mai da sahabban manzan Allah a mazaunin target an gane domin su harbi sahabban manzan Allah wa Bitali kuma ya na luna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda suke nufi in ka ga mutum yana harin na abubakar kaga yana harin sayyidina umaru kaga yana harin sayyidina usmanu kaga yana harin sayyidatuna aisha kaga yana harin sayyidatuna hafsa wallahi tallahi ba su yake hari ba manzan Allah yake hari wannan ko ka fara babu abin da yasa kuka ji na arnantar da shi wannan shine abin da maulanmu imamu malik radiyallahu ta'ala anhu yake tafiya akai cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ajiye sahabban manzan Allah ne li bihimul kuffar domin ya bakanta wa kafirai rai da su to duk wanda ashe sharaɗin kaga yana kin sahabban manzan Allah bisa isharar maganan imamu malik me shi kafiri ne to amma kawai sai muka ji shi ya zo yana magana yana cewa wai an je mutane yan izala sun zo sun yi wannan abun su yan izala sun tara nasu mu kuma mun ɗauki abdul mun mika shi to yan nan nake so mi in shigar da wani sako da kyau a duniya ta fahimta waɗannan mutane da suka zagi manzan Allah tun daga shi kan Dr. Jaki na Bauchi da ya zagi annabi da shi wannan wasu yara ƙananu da suka zo nan garin suka koya daga Dr. Jaki suka je Kano suka ƙara maimaitawa muna faɗa sun ci mutuncin manzan Allah makiyan manzan Allah ne muna nan akan za mu yaƙe su in shaidan ya zo zai taya mu yaƙin su za mu haɗu da shaidan mu yaƙe su a ji wannan da kyau in shaidan ya zo to kuma wannan bil'aksi a riƙi wannan da kyau daga gare mu har yau har yau kar a ji muna cewa me sa su yan izala suka fito aka yaƙi abdul jabbar da su to a ji da kyau har yau ba mu taɓa yin nadama daidai da ɗar na yaƙan abdul jabbar ba kuma ba mu janye akan kalma ko ɗaya da muke faɗa ba ba mu janye akan kalma ko ɗaya da muke faɗa ba ya haƙuri da Allah ko ya je waje waya haka ran kalla ko ka je waje kai afwan ba mu janye akan kalma ko ɗaya da muke faɗa ba abdul jabbar ya ci mutuncin manzon Allah ya zagi manzan Allah <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an kawo shi ya kare kansa ya kasa kuma wannan magana tana nan sai ran da Abdul Jabbar ya fito ya gane cewa ya yi kuskure ya tuba sai mu ce to akwai hukuncin wanda ya zagi annabi in an zartar maka shi shikenan in ba zartar ba dai to mu muna itirafi da tubanka amma shi Abdul Jabbar har yanzu maganan da ake yi fa bai tuba ba to ku sani ba ma nadaman cewa wai dan yan izala sun zo sun haɗu da mu mun kai abdul jabbar akan zagin manzon Allah da yi ku ji da kyau abinda muke nadama shine da ya zama na su yan izala manufansu mummunan manufa ne ba don su kara manzan Allah ili kuwa kwanakin da ya tabbatar mana yan izala ba su yaƙi abdul jabbar saboda ya dauki manzan Allah a bakin komai ba a su da rashin ƙaunan manzan Allah da suke yi suka shiga suka fita sai da aka sake su to da aka yan uwa kar ku dinga tafiya maganganu suna yawo a gari gari abinda suke yawo shine abdul jabbar gaskiya ba yi masa adalci ba kullunka iyaka wa iyaka ba abinda da annabi zai yi fushi in ka taba irin sayyidina abubakar da irin sayyidina umaru da irin sayyidatuna aisha ummul mumini da irin sayyidatuna hafsa da irin sahabbansa gaba daya da iyalansa gaba daya da ka yan uwa ku fahimta tafiyan mun nan yanda maulan mu ibrahim ya faɗa cikin ruhul adabi cewa tariqu madil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani tariqa ce ta neman yardan Allah tsantsan yardan Allah wanda tirakun da aka kafa dariƙa shau tijani usisa an kafa ta bisunnati sunnati da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal furqani da qur'ani da alqur'ani aya qaumu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dahra jadda bara'i ya ku mutane ku bar wasa ku bi manzan Allah in ba ku bi annabi ban ji shehu yace to babu ni babu ku ashe mu mizanin mu guda ɗaya da muke auna mutum da shi duk cikanka a tijjaniya mu ganka kayi sintsir da annabi Muhammadu in mun ganka kayi sintsir ka cika da manzan Allah to shikenan wallahi tallahi akwai laifuffukan ka da zamu yi ta addu'a Allah ya yafe zamu kawar da kai mun san in laifin nan da kake yi wato in kaunar annabi da kake yi bai rinjayi laifin ba laifin ba zai rinjayi kaunar manzan Allah ba wannan mu abin da muke tafiya a kai kenan da haka wannan mutumi muna tura maka sako kai adamu mina muna gaya maka kai yanzu a harcen imamu maliku kai bakin mushiriki ne tukunna ka san wannan da kyau ballantana ka shigo kana magana ka je sai ka musulunta tukunna ka yadda da musuluncin na bakar ka yadda da musuluncin na umaru ka yadda da musuluncin tuna aisha da tuna hafsa sannan ka yi kalmar shahada sai ka dawo mu fara tunanin ya a wani sahu kake sannan kuma mutane za ku ji suna ce mai wai sharu ba sharu ba ne ƙarya ne jikan maguzawa ne ta yadda za ku gane haka da da yake ai yayi izala ya rike mukami babba izala ya rike mukami babba izala me yasa lokacin da yake cikin izalan bai ce su sharifi ba ne sai yanzu da ya shigo nan yana so ya wawar mutane hatta shi da Usman Bauchi sai da ya zage shi amma kun ji eh kai kafurta shi ma amma yanzu ya fito yana kamar shehin mu shek Bauchi shehin ka da ka kafurta shi shehinka da ka kafurta shi da haka yan uwa ku lura da wani abu magana ta gaskiya muna faɗan wannan ita ɗariƙan nan sho Muhammad Nasir Ɗazi ya ja baiti ina nan baitin ya kutatul farida al ya kutatul farida <laughs> sho Nazifi yana faɗa sho Tijjani ya ce wa amaluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka tsairi kadacin ma'adabi bi numailati mu haka muke da sabon manzan Allah Sabon manzan Allah kamar irin wato tsuntsuwar da take gudu a sama mai kace sunanta haka ran kallawo kurciyan kargo mu kuma kamar tururuwa haka muke sharaɗin ɗariƙa sai sa za ku ga kowa yana da sirrin ziyararsa in ka san sirrin ziyara ka san me kake karantawa a ciki to mustahil kana da sirrin ziyara kullum kana tawassuli da sayyidina abubakar da sayyidina umaru da sayyidina usmanu da sayyidina aliyu kana jawo su kana cewa kuma wa kafata ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana faɗan wannan kuma wani ya zo ya yaudare kawai da sunan ɗariƙa kuma yana kafirta waɗannan kai ka san sai dai ɗayan biyu ko ya bar ɗariƙa ko ka bar ɗariƙa da aka yin wa a daina yaudaran ku da wani ƙarya mu tafiyar mu santsar take babu mujahamala ba mu dahana ba mu darati haka muke tsaye kaman alif haka muke tsaye kaman alif in ka ga mun daga wani kafa to mun fahimci Allah da manzo Allah sun daga maka kafa ne amma in sun mauje ka mu take ka zami take ka zami da haka kar a lura da wannan yanayin da ake shiga wannan yanayin da ake shiga ai yan izala sun goyi bayan nasu sun goyi bayan nasu mu ma mu goyi bayan namu kul kul kai haka kar ka yadda da haka wallahi karka yadda ya zama na kawai annabi ka sa abin nan amama nasba ainai ka annabi ne a gaban idanka ba ruwanka sawa'un na kusa ne ko na nesa ne da kai in ya taba annabi kawai ya taba ka ba ruwanka ba ruwanka ba wai abdul jabbar ba in dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya in ba a nan kuka je in a maroko kuka karɓo ɗariƙa kuka je kaula kuka yi tarbiyatul azkari ya taba annabi dan iska ne lananne ne manzo Allah kawai ko fahimci wannan ko ci da wannan da haka mutum duk wani shai wallahi tallahi abin da yasa su kansu suke suna suna wasa da abin da yasa suka ga mun mayace wa shehunan nan namu mun rike su bin nawajizi da haƙora na fiƙoƙi muka rike shehunan nan namu muke bin su sau da kafa wallahi mun fahimci ba su yi ko gizau a cikin harkar manzo Allah ba sun bi annabi kai tsaye dan haka yanda show bara yake fada idan sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu in annabi yayi nan bara yace shi nake bi in annabi ya da zango a wani guri to bana iya motsawa gaba in kai zaka motsa ka motsa amma muna nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka wannan tafiyar a kanta muke dalilin da ya sa muka rike waɗannan shehunan kenan kuma mun fahimci shehunan nan su ne kofofin mu zuwa ga annabi manzo Allah shine ƙofar mu zuwa ga Allah kuma dukkan abin da zaka ɗauka babu wasida a duniya to wannan abin ba zai zamo maka alkhairi ba ba zai zamo maka alkhairi ba samuwanka sai da aka samu wasidan baba da mama ka samu samuwan babanka sai da aka samu shi ma ya samu wasidan baba da mama suka samu duk wani aiki da kaga Allah yake yi Allah tabaraka wa ta'ala yana yin shi an dariqil yana asbab ne ta hanyar sabbu ba Allah yake yi to manzo Allah shine akbarul asbabi na zuwa a samu Allah manzo Allah shine akbarul asbabi babban sababi da zaka riski Allah to shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka muke faɗa masu cewa <laughs> yanda su waɗannan makiya manzo Allah wahabiya suke faɗa duk da jiya kamar yanda na faɗa wata yarinya ta ce ba ta son a dinga ce musu makiya annabi to ana faɗan waɗanda suka zagi annabi makiya annabi daga cikin wahabiya ana samun waɗansu kamar irin ta da ta faɗa ɗin ta yadda ita wa ya ce amma ta ce ba ta yadda da wannan batancin da aka yi wa annabi ba ga akwai wani dakta wanda shi ma Allah ya saka masa da alkhairi <coughs> ya faɗa ya ce shi dakta Abdurrahman ba rike sunan shi ba ya faɗa ya yi ta maganganu ya ce wannan maganganun rashin ladabi ne malamai da dama sun fito sun yi magana a cikin wahabiyan ba su yadda da wannan rashin ladabi da aka yi wa annabi ba to kaga ai ba adalci ba ne lokacin da ka zo za ka yi magana ka yi musu kuɗin goro duk wanda ya ware kansa ya nuna bai yadda ba kai ma sai ka ware shi ko ba haka ba ne ba to amma mu abin da muke faɗa duk wanda yake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taimake shi ba yanzu na yi na ga wani ɗaya daga cikin admin ɗinmu ya yi rubutu a facebook a fejin mu'assasa ɗaya daga cikin admin sai na ga ya rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimake mu ya nuna mana Allah kamar abu kaman haka manzo Allah ya taimake mu ya zo mana da alqur'ani sai yasa shin kai ma manzo Allah ya taimake ka sai na ga wani bawahabi a cikin comment eh manzo Allah ya taimake ni amma kuma bana neman taimakon sa <laughs> to intabiu ila hadhihi al-uqul eh, menene jismul bighali wa ahlamul asafiri eh ga jiki na alfadari amma hankalin tsuntsaye <laughs> in ba gaba ka ce ya taimake ka kuma baka neman taimakon so wannan irin gonga bakon baya ne akwai taimako da manzon Allah zai yi maka wanda ya wuce nuna maka Allah akwai taimakon da manzon Allah zai yi maka wanda ya wuce nuna maka ya baka alqur'ani waɗannan duwa ya nuna maka manzon Allah ne fa to kun san yanzu ta kai da sunan tauhidi da sunan tauhidi wanda suna tafiya suna cewa ɗazu na gas ɗan uwa sai di kamil ya tura min wai wasu suna chatting a twitter sun ce mu abun mamaki bai kamata ka so annabi sama da yadda kake son Allah ba ya kamata ka fi son Allah akan yadda kake son annabi in tabi wannan shine ainu shirki in kana neman asalin shirka ka raba soyayyar da kake wa Allah daban soyayyar da kake wa annabi daban shine asalin shirka asalin shirka in kana neman shirka madararta to shine ka raba soyayyar Allah da manzon Allah an gane shi manzan Allah man fakka anillahi baya dama me sunan shi rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man yutir rasula faqad ada Allah walin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum ku duba in kuna son Allah ba ka ce kana son Allah ba sai Allah ya ce son so na kake yi to fattabi'uni ga annabi rike shi sai ka rike shi Allah ya ce in ka rike annabi sai Allah ya baka natija sai ce yuhibbukumullah to shi kuma Allah sai ya so ku kuma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi shi ka bi Allah in ka so annabi ka so Allah in ka so Allah ka so annabi ba rabawa ba wai ba ba yana cewa wai ka so Allah daban sannan ka zo ka so annabi daban ba haka bane kana rabawa kai shirka ainu shirki kenan an gane idan kana son ka ga haka kana son alqur'ani ko baka son alqur'ani Sanka ka da alqur'ani li'annahu e kalamullah saboda Alƙur'ani zancen Allah ne ka fahimta kana son ɗakin Ka'aba me yasa kake son ɗakin Ka'aba li'annahu baitullah saboda ɗakin Ka'aba ɗakin Allah ne kana son annabi Muhammadu me yasa kake son sa rasulun rasulullah saboda annabi manzo Allah ne fahimta zaka zo ka ce yanzu yanda nake son Allah daban yanda nake son Alƙur'ani daban sunanka wawa sunanka wawa ka zama to ainihin shirki da aka kar ku raba san manzan Allah shine san Allah ba wai abu biyu bane daban wai kaso annabi irin yanda kake san Allah ko kaso Allah irin yanda kake san ba abu biyu bane abu ɗaya ne in kaso annabi mu ba sharatan kaso Allah in kaso annabi mu ba sharatan kaso Allah kamar yanda in ka ba annabi mu sharatan ka ba Allah Allah baya bukatan ka ce to annabi ya zo min to shikenan ba sai na ba annabi ba yanzu na gane Allah yanda malawar